Ja, een tijdje terug had ik een video gemaakt rond eh, deze Viltrox adapters. Die dus eigenlijk, waarmee dat je dus Canon lenzen kunt gebruiken op eh, het GFX, het Fujifilm GFX systeem. Dus dat, dat is de GFX 50R. Eh, nu, de, er is een vraag opgekomen of dat je die Viltrox adapters, als je die gebruikt, of dat dat ook de, werkt in combinatie met de stabilisatie, de in-body stabilisatie, dus de IBIS. Nu, ik kan dat bij deze GFX kan ik dat niet testen, omdat dit is de 50R en die 50R heeft geen ingebouwde stabilisatie. Maar ik heb wel eh, een XH1 bijvoorbeeld, waar wel stabilisatie in zit. En ik heb ook een vergelijkbare adapter van Viltrox, maar dan voor het X-systeem in plaats van het GFX-systeem. Dus daarmee kan ik, met die combinatie kan ik het wel testen. Nu, ik vermoed sowieso dat dat wel gaat werken, want dat is een systeem dat eigenlijk werkt in uw, in uw body zelf. En je kunt zelf met een lens die niet van Fujifilm is, dus een niet herkende lens, kunnen dat systeem zelf doen werken. En dan moet je gewoon instellen in de body van dat is bijvoorbeeld een 50 mm lens. Je moet gewoon de brandpuntsafstand instellen in de body. En dan gaat je uh, IB-systeem zich aanpassen aan die instellingen. Dat gaat bij deze adapters van Viltrox gaat dat volgens mij niet nodig zijn. Want die adapters van Viltrox die hebben ook connectors die voor de autofocus onder andere, je ziet dat hier, die, die gouden pinnetjes van onder, die connectors die geven eigenlijk door aan de camera welke lens dat er gemonteerd is. Dus die camera ziet eigenlijk via die connectors over wat voor lens het gaat, welke de, brandpuntsafstand is van de lens. Hier is dat dan bijvoorbeeld de Canon 50 mm. En eh, dan kan hij die informatie gebruiken om uw IBIS aan te sturen. Nu, ik ga gewoon voor de volledigheid even snel een test doen, maar ik vermoed dus dat alles gewoon werkt. Het zijn geen speedboosters, dus er zit geen, er zit geen optiek in die adapters. De camera inschakel. Eh, turn off camera en turn on again. Dus eh, ik, ging eigenlijk zeggen, ja dat werkt, maar eh, van zodra dat ik de camera inschakel, nu staat hem op manuele focus. Nu kan ik ermee werken. En de stabilisatie werkt ook. Je kunt dat waarschijnlijk niet horen op de video, maar geloof me, de stabilisatie werkt. Maar als ik dan de lens instel op autofocus, hier gewoon autofocus op de lens. Wat dat eigenlijk, ja, het is een autofocus adapter, dus dat is wel een belangrijke feature van die adapter. Als ik die inschakel, kijk, dan krijg je een melding. Dus ik heb nu scherp gesteld en dan komt erop turn off the camera and turn on again. Ik ga nu eens eh, gewoon een andere body gebruiken. Hè. Kijk, dit is nu gewoon een andere body. Ik ga nu even diezelfde combinatie op die body testen. Deze body heeft geen uh, eh, IB-systeem. Voilà, alles zit erop. Ehm, manuele focus. En dan autofocus inschakelen. En die werkt gewoon. Op zich kunnen wel firmware updates doen ze aan die dingen. Ik zal eens zien of dat helpt. Ja, ondertussen heb ik een firmware update gedaan, dus je hebt hier een USB-poort zitten en dan kun je heel gemakkelijk een, eh, dat, is, dat eigenlijk gewoon een harde schijf die koppelt. Als je die met een USB aan je computer koppelt, dan kun je de nieuwe firmware die je downloadt gewoon verslepen naar hier. En dan installeert zich dat. En na het installeren van die nieuwe firmware kon ik hem meteen gebruiken op de XH1 en dus ook inclusief de volledige stabilisatie. Dus ja, het antwoord op de vraag werkt of werken deze Viltrox adapter in combinatie met eh, beeldstabilisatie? Ja, dat werkt, dat is geen probleem.